Ola, son Óscar Penín da Belauria. Queremos mandar unha forte aperta e moito ánimo para as organizadoras do Delas Fest, un proxecto fermoso e moi necesario. Dende Ourense tamén, píntame un Delas Fest.